105.3. Broadcasting from the second floor of Municipal Hall Building, Kapatagan, Lanao del Norte. 105.3. FM, Manchester, Kapatagan. More, more, more, more, more, more music. On 105.3. Ang mata sa katilimban, balita hatod ka na to sumayong on ni Lanao del Norte LMP Presidente of Kapatagan Municipal Mayor Bariway Bagyo. Pasalamat usab ngadto ni Nunungan Municipal Mayor Marcos M. Mamay. Pasalamat usab ngadto sa mga uh, ah, SB members sa lungsod sa Kapatagan pinangluhan kana ni Vice Mayor Benji Y. Bagyo, SB member Perlito Gonzaga, SB member Pablo Jonjon Coronel, SB member Jojo Oridimo, SB member Byron John Atay, SB uh, member Romeli Jose Toto Rolio, SK Federated President sa Lungsod sa Kabatagan pinaagi ni SK Federated uh, Chairwoman Marian Julsi Sibinyo, SK Chairman usab sa Barangay Poblasyon. Pasalamat usab ngadto ni uh, Second District Board Member Alan J. Lim, uh, Valley View Hotel uh, nga nahimutang diha sa National Highway sa Sitio Panggel, Barangay Lanipaw, Lala, Lanao del Norte. Ingon mo sa pasalamat nga to ni Lala ABC President o maranding Kapitan Joffy Malinis Pong SK Federated President Sulpicio Dudo Sungbuad SK Chairman Usab sa Barangay uh, Matampay Ilaya Pasalamat usab ngadto sa PNP Kabataga na pinaagi ni Police Major Rodolfo M. Dumoyapon, Hetes Kapulisan sa lungsod sa Kabatagan, pinaagi sa ilang PNP hotline number 099790616 o 0965418 uh, 8440 PNP Lala, pinaagi ni Police Major Jungan B. Banyas, Hetes Kapulisan sa lungsod sa Lala, pinaagi sa ilang PNP hotline number 099790616 099790616113 275 LBT Trading. Ang 275 LBT Trading, nagapalit sila o nagapalit sila sa kopras, humay, mais, uban pa sa taas o makatarunganon nga presyo. At to alam ninyo, ang 275 LBT Trading nga nahakin hinahimutang diha sa Salvador Road, Maranding Lala, Lanao del Norte, Canhel Loaded A Trading o uh, ingon man usab pasalamat sa 275 LBT bugasan ug 275 LBT Agrabet ang 275 LBT bugasan nagabaligya sila sa mga lamian nga nagkadayang klase sa mga bugas nga wala gayoy sagol o ang 275 LBT Agrabet Nagabaligya usab sa mga pagkaon og tambal sa bakoy, ero manog ug pang mga hayop og sila lamang ang exclusive nga nagbaligya sa uno nga brand sa feeds. ato alam niyo ang 275 LBT bukasan og 275 LBT Trading Branch 1 nga naa kini nahimukan nga diha sa National Highway sa Procapitong Maranding Lala Lanaw del Norte o ang branch 2 niini ana kini nahimutan sa Salvador Road Marandingala, Lanao del Norte, kilid na usab sa 275 LBT trading. 275 LBT bugasan o 275 LBT agrivet o 275 LBT trading. Gipanagyahan o gidumala Mr. and Mrs. Brian o Glelebet Torres. Mata, mata sa katiging ng balita balita na ang ngayang masayran sa nagpakabanang yanong lunsuranon. Mata sa katilimban balita. Mata sa katilimban balita. Maayong buntaga lalawigan sa Lanao del Norte Maayong buntag haring lungsod sa Kapatagan o sa 33 ka mga barangay. Maayong nga buntag maranding lala tubod baroy maikukulampugan sa Pad Salvador SND sa ngalan sa akong partner nga si Ellen Ibanya Sumamong Lauria. Kini ang inyong tigbalita. Ferdi Estabas Francisco. Muhatod kininyo sa Mata sa Katilingban Balita. Pizza 29 karon sa Abril uh, tuig uh, ah, 2020 adlaw nga Merkules alang sa uluhan sa atong mata sa katilingban balita unas palitang lokal mga pipila ka mga reklamo sa katawhan sa lungsod sa kabatagan sa COVID-19 crisis Pagahatagan o gigumpag tagad ni Mayor Bariwai Bagyo. Baguio. Lalaki nga naglasong sa barangay Lapilig gisikop sa PNP nakuhaan og illegal nga droga. gagamhan ang probinsyal sa Lanao del Norte giton na ng pagpatuman na sa General Community Quarantine na sa nasampit nga probinsya. Dugang sa ulohan sa balitang lokal minor di edad gilugos sa hamtong nga lalaki. Alang sa uluhan sa atong balitang nasyonal DTI o Department of Trade and Industry, doon na girekomenda nga mga tindahan nga mo-operate ubos sa General Community Quarantine. Laing uluhan sa balitang nasyonal, mga naayos sa COVID-19 misirit na ngadto sa 975 ah, samtang 530 ah, ang ah, namatay. ang pagayod sa unuhan sa Balitang Nasyonal, 190 ka preso o 38 ka mga empleyado gikan sa nagkadayang BGMP. Positibo sa COVID-19. Ang hingpit nga detalye sa pagbalik sa mata sa Katilimban Balik. Alang sa himpit nga detalye sa atong balitang lokal, Gipaniguro karon ni Kapatagan Municipal Mayor Barry Y. Bagyo nga iyang paminaon og hatagan og igong pagtagad ang mga pipila ka reklamo sa mga katawhan mahitungod sa pagpatuman sa enhanced community quarantine nga ayuda sa matag barangay Gilbotiag ni Mayor Bariway Bagyo nga kanunay niya nga gimonitor ang pipila kamulo reklamo sa katawhan na pinaagis pagpadangat og text dinhi sa BYBFM mahitungod sa mga gipang-apod-apod nga ayuda nga nagagikan sa munisipyo lakip na ini ang pag-apod-apod sa Social Amelioration Program CONSAP o sa COVID Intake Card kon CIC. Dugang pasumayon nga kanunay usab nga bukas ang iyang kaugalingon og buhatan alang sa mga lumulupyo sa kabatagan, mahitungod sa mga reklamo sa mga barangay officials nga wala naghatag og patas o nga ayuda ilabi na sa relief goods nga gipangapod apod nga gipaniguro sa munisipyo nga tanan gayod nga panimalay ang makapahimulos niini og hatagan og dili lamang kadtong mga duol sa dughan Giisaysay usab ni Mayor Baguio nga doon na siya mga pipila ka mga lumilihok sa barangay nga plano niyang ipatawag sa iyong buhatan gumikan sa pipila ka mga akusasyon sa mga residente sa usa ka barangay nga naghatag kini og mga porma kon si ay singadto sa doon lamang o sa iyang mahigala og dili gayud kadto mga lumulupyo nga ngayang makadawat og ayuda gikan sa DSWD Yawhag usab ni Mayor Bagyo ang mga katawhan nga moreklamo sa mga gihimo sa ilang mga barangay officials o lumilihok sa barangay nga mubarog gayud kini sa ilang ah, reklamo nga kung nga ah, o kung makitaan kini niya og igong kamatuoran nga hing hingabuso kini sa iyang katungdanan iya gayud kini itaho sa DILG ug andam kini nga moalayon sa mireklamo alang sa pagpasaka og kaso nanawagan usab si Mayor Bagyo ngadto sa katawhan sa lungsod sa Kapatagan nalakip usab siya nga itaho sa BYPFM kun dunay makita ang katawhan nga negatibo kaniya o dili maayo sa iyang pagdala sa nasampit nga lungsod aron kini iyang uh, makurehian ang iyang kaugalingon og andam siyang mudawat niini una nang gireklamo sa mata sa Katilingban News Team ang usa ka PL o giingong PL sa usa ka barangay nga nag-apod-apod og CIC nga porma nga gipili ra niini ang mga gipanghatagan nga wala nakapahimulo sa sap o ang uh, ah, gipanghatagan ini kadto lamang iyang mga suod nga higala bisan og duna pay labing angayan nga makapahimulo sa programa sa DSWD. sa balita nga lokal aksidenteng nakuhaan o gituuhang ilegal nga droga sa kapulisan ang hantong nga lalaki sa dihang naglasong kini nga nahitabo diha sa barangay Lapinig sakop sa lungsod sa Kapatagan kagahapon adlaw pizza 28 sa Abril sa kasamtangan tuig ang suspect sa daw nga natimbog na ilang nga si Noel Borlat Icalio 42 anyos minyo walay trabaho o glumulupyo sa Purok 1A, Alapinig, Kapatagan, Lanao del Norte. Base sa inisyal nga investigasyon sa PNP Kapatagan, nasayran nga unang nakanawat og tawag gikan sa concerned citizen sa maong dapit ang kapulisan mahitungod sa lalaki nga nagwild ug nagbahad kini nga sunugon ini ang pipila ka mga panimalay sa ilang dapit. Gumikan na sa maong taho dali hang nga hing responde ang pwersa sa PNP Kabatagan pinanguluhan ni Police Major Rodolfo M. Dongo Yapon o pag-abot nila sa Purok 1A sa Barangay Lapinig naapta nila ang gikataho nga suspitsado nga padayon pagini nga nagwild sa wala matino nga hinungdan busa gisikop kini sa mga otoridad o sa gihimong lawful search sa iyang uh, kalawasan aksidente nga nakumpiska sa iyang posisyon ang usa ka putos nga gituuhang dunay sulod nga marijuana o ga laing duha ka putos nga dunay sulod nga white crystallized substance o gituuhan na kining shabu gidala ang suspitsado sa Kapatagan Municipal Police Station o gibilanggo kini sa pagiginabi sa mata sa Katilingban News Team ngadto kang Police Major Rodolfo M. Domoyapon gituuhan ni ini nga ang suspeksado nga ilang natimbog wala pangisip o panguna huna gumikan sa patoo nga nagumon og nadaot na kini og napailam sa iyang bisyo mahitungod sa pagsinghot sa illegal nga droga. Karong adlaw formal na usab nga pasakan og kaso ang suspitsado pinaagi sa paglapas sa Akta Republika 91 65 kun mas na ila nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laki usab nga kitanaw karon sa kapulisan ang pagpasaka og kaso ang gihimo nga paglasong sa ilang barangay nga nakatandog sa kahusay og kalinaw sa purok 1A Barangay Lapinig sa kasamtangan pa nga pagpatuman sa Enhanced Community Quarantine. sa balitang lugar kasamtangan nga gitunan karon sa kagamhanang probinsyal sa Lanao del Norte ang mga balaod pamaagi alang sa ipatuman sa Lanao del Norte nga General Community Quarantine nga magsugod sa Pitsa Ono sa Mayo sa kasamtangang tuig gipahayag ni Second District Board Member Haris Umpaali nga nagpahigayon sila sa pagpanday sa mga ayang angayang tamdan sa ipatuma na nga balaod sa pagpa-implementar sa General Community Quarantine kon GCQ nga estriktong pagasundon sa mga hingtungdan kon ang mga katawhan nga lumulupyo og musulod sa Lanao del Norte dugang pa ni board member Harris aling nga pipila sa ilang gihimuan og pagpatinaw sa IATF patuman sa social distancing sa pagtugot og balik sa pagbiyahe sa Lano del Norte sa pampublikong sakyanan susama sa bus o pangpasaherong van. Gisaysay usab ni Board Member Harris nga buot usab gihapon nga patutukan ni Governor Imelda Angging di Maporo ang mga musulod sa Lanao del Norte gikan sa mga kasikbit nga dapit pinaagi sa hugot nga pagpatuman sa mga nagkadaiyang boundaries checkpoints alang sa pagsiguro nga dili gayud masudlan og karyer sa COVID-19 nga sakit ang Lanao del Norte. Matod pa ni board member o matod pa sa board member sa segundo distrito sa Lanao del Norte nga pipila usab ka mga patakaran ang ilang gisugyot sa maong guidelines o ga strikto nga buot ipatuman susama sa pagbawal gayod sa mga panagtapok-tapok susama sa pagpahigayon o susama sa pagbawal sa pagsimba sa mga nagkadaiyang sikta o uban pang mga panagtigong mga posibleng makuha ang sakit nga COVID-19. Gidason usab ni board member Ali nga kumahanay na ang tanang nga ah, patakaran sa General Community Quarantine nga ipatuman sa Lanao del Norte iya gilayon kining ipahibalo sa mata sa Katalingban News Team gumikan nga ila pa kining paaprubahan sa national level sa Interagency Task Force una kini istriktong ipatuman sa Lanao del Norte. Inline sa atong uh, gibalita karon no, magpuntaga mahitungod ni ining GCQ uh, ah, among panikamutan no nga mga interview makontak nato si board member Harris Ompa Ali kay siya man ang Committee on Health diin na, na nasunod kayo ni kining uh, maong uh, pag uh, pakigubat nato to uh, mahitungod sa COVID-19 nga sakit Ah, sir, pwede ka na sa tawagan balik sir kaya mag-interview sa mini board member Harris Ali. Ah, okay, ako tawag ko balik sir ha? Okay, okay, okay, sir. Okay, okay. niya, o yun, meron na ako board, okay na? Oo. Okay naman, okay naman. Ako na yun, airboard. Oh, FM. Okay. Okay, okay. Okay mga kaigsonan, pasalamat kita no pinaagi sa atong linya sa telepono Aniya makauban nato karon ang atoang uh, ah, board member sa segundo distrito kinsa maoy kayo nagdala sa komitiba sa panglawas o Committee on Health. Board, good morning. Ah, uh, good morning, uh, ah, friends. Uh, sa tanan paminaw sa ato ang uh, ah, PYPSM. Hmm, okay. Uh, board, uh, sa imong pamahayag kagahapon board no, miingon kang uh, tuna kamoy mga rekomendasyon nga angayang ipatuman dinhi sa Lanao del Norte ngadto sa IATF mahitungod sa pagpatuman ni ining General Community Quarantine karong Mayo 1. Ano? Okay, uh, pwede pa nimo kini masaysay board? Ah, okay. Ah, karuhon ako for di ha kay mm. dili na to pangunahan atong pinanggang gobernador. Mm. Ah, ako ang pasabot ang kanang GCQ usa ka lang siya ka reintegration or Murag recovery na sa mm. sa ato ang probinsya. Mm. Mo ka na siya, so uh, again, uspun po, hindi na to. Kay any, any day from now, uh, atong halang ng gobernador, magpagawa sa iyahang uh, statement, bahay na mm. Mm-hmm. ng ato ang probinsya, maatay sa DCU. Mm. Uh, pasabot niya na, pa sa ato ang halang ng uh, gobernador, o ginasiguro na ma-maintain ang ato ang probinsya. Mm -hmm. Okay. Okay, Bert, uh, among i uh, ah, isip uh, imuhang komite ba sa health no, uh, among kumustahon katong uh, nagpositibo sa COVID-19 nga taga Malingaw sa among nahibaw-an, negatibo na kato siya sa unang test na yung sa ikaduhang test nagpositibo. Uh, pwede ba di mo kini ma-explain para ma uh, masaktan sa ato ang uh, mga sukintig paminaw? Go ahead, Bert. Okay, um, muna muna, di ka mag-speculate kay hmm kanang hingon nilang uh, nagpositibo usab, mm. posible ra na siya nga uh, nag-false positive, mm. damo ko tayo gitawag na false negative. Mm. Kaya kani nga to ang uh, ah, kanyang pasyente, posible na sa lain nason, ilabi na dito sa daghan kay nga nagpositibo o uh, COVID, kay ilang mga pasyente na nga, naayo na, naulian na. Mm. I-test kaduha sa, i-test nagkaduha sa ilang 14-day quarantine before sila di-release ingon sa ilahang doktor nga naulian na gyud kay sila mm. naulian na gyud sila akong mm. Mm-hmm. pasabot dahil kaning virus nga nagstick sa ato ang lawas pag gamiton siya usa ko uh, katong rapid test kits mm. posible nga naay strain sa virus nga nabilin mm. pero kanang ang virus wala na patay na nga virus pero na-detect gihapon sa sa rapid test kits or kanang uh, ah, munang naagya po yung false positive na result. Mm-hmm. Okay, sa pagkakaroon, uh, board, uh, ang gatong uh, ingong nagpositibo, wala na ilain. Ha? Ato yung paklaro, wala na ilain sa Lanao del Norte. Wala mm-hmm. na ilain ano na uh, Ferdi, uh, hmm. confirmed cases nato, ano, confirmed case sa Bagyod nato, so kada itong anaybalan itong sa Malingaw, isisara yun, hantod karon all sa record sa ito ang uh, Lanao del Norte, COVID-19 updates. Isara gihapon ang ato ang uh, case. Mm -hmm. Okay, ah, Bert, ah, ah, na lang ni Bert, no? Okay, ah, ilabi na karon nga April, pasulod ang Mayo, daghan kayong mga fiesta sa nagkadaiyang lungsod, barangay, no? Ah, kining, ah, although nasayod mi nga ah, lahi ang imuhang ah, pagtuo, no? Ah, pagtuo sa Islam. O ka, ah, ah, isip public servant, isip ah, committee ba sa health, ah, Pwede na ba pagkatugutan pining mga piyesta? Unang-una, uh, ah, Fred, hindi na na itong uh, binalanggang governor. mm Pero under Secretary sa G- GCQ, mm-hmm. ipagbawalan din, ipagbawalan yahapon ng ano ang pagtapok-tapok. Uh, mm Ang kanang pagselebrar sa itong fiesta, posible nga magselebrar kita fiesta sa itong mga balay, mm-hmm. kaya pag-iyak. Mm. Pero hmm. kung, kung iskot na, pwede ka na, pwede nato na padayon ng mag-celebrar ng fiesta, dilikit na. Hmm, pero, ang panagtapong birthday, lisod tayo kung mag-celebrar ka o fiesta, imposible magod sa ato ang nagsuon ng mga Krisyano mm. na wala yung panagtapong. Hindi matawag ko ka na uh, celebra- ang celebration kung uh, wala ka itong uh, ah, gatherings. Mm. So, uh, usbon ko lang, ang punto dito, uh, bawal ang pagtapok-tapok sa ato ang uh, ah, GCQ. Mm, mm, mm. Hmm. Okay. So, uh, word uh, posible kaha nga ang recommend uh, magpakapagaw makapagawas si uh, governor uh, ang hindi mapuro kay nasayo di ko sa amo ang mga meetings na nakatambong ako. Grabe ang iyahang pagpalingkamot nga maprotektahan gayon ang katawhan sa Lanao del Norte bisan ang uban ni ini nagmagahi okay uh, board uh, posible kag makahatag uh, makapagawa sa statement una moabot ang Mayo 1 Yes yes yes Ferdy ang uh, atong pilangan ng gobernador naala yung mga measures nga gihanay nagpasalamat siya sa atuang uh, mga frontliners mm. uh, para ma-maintain gayon ang atuang uh, probinsya mm. o nang uh, ginaot uh, ah, madungopin nyo ang iyahang mga saysay. Mm-hmm. Ginaot kaning bahin sa ato ang GCQ. Okay. Ah, board, ah, nasayod ko no nga ang imong profesyon mahitungod gayud sa medical, no? Okay. Ah, board, pwede ba nimo ah, tagaan og tips ang atong ang mga suking tigpaminaw para malikayan gayud nato ni ang uh, maong uh, sakit nga COVID-19 og ingon man usab ang uh, mga pwedeng buhaton o uh, kinibitang buhaton sa mata usa para dili gayud mataptan sa maong sakit nga COVID-19 o unsay timailhan sa usa ka tawo nga dunay sintomas nini Go ahead, boy okay uh, again for this duha lang ano uh, hmm. Kasunod naman kita sa stage sa ECO actually uh, sa stage ng so ang, ang akong pinaka-importante na masaysay pumahatag na tip sa ato ang mga lumulupyo sa ato probinsya sa Lanabing Norte, isipadayon gayon for the uh, social distancing. Mm. O ang pinaka-importante for the bisan unsay gabuhaton, kanang pag-CCQ naman, so meaning na yung mga establishment nga open, pagsuot gayon og mask na sundan dayon o inikabot o bisan asa nga makalugar ka, makugas dayon og kabot. Mm -hmm. Mm -hmm. So, mo na yung usang mga importante. Go ahead, Bert. Marayan, Bert. Kaya eh, naman ko higayon, Ferdy, nga atong trabaho, dili kayon nga pirmi sa makahugas og gamot at antes na naa tapit sa tumbalay na naay dayoy uh, ah, lababo o ginipo mm. ngayuban man good for nga na pa sa trabaho pagisod kayo ng hugas og gamot so mo na ang pinaka-importante every time na makalugar ka hugas kayo og gamot para iwas gyud na utapot ang ato ang uh, ah, gilikayan nga virus Mm, okay. So, Bert, uh, amo lang kumustahon usap ang atong isolation area din sa old, uh, ah, hospital building sa Kabatagan. Uh, kumusta ang ato ang mga frontliners? Again, before before na siya nagmustahon mm. per dia, ako duyog ako kay halat ng gobernador ang ing nga nagpasalamat kayo sa tanang frontliners. Sila mm. din ang kanang uh, direct contact na itawag na ito na adya sa isolation. Mm. So, uh, ah, for me, again, uh, ah, dili na ako pangunahan na itong governor, pero naalang ko'y gamay nga ibat-bat bahay na ng isolation. Ay, plano ang itong alam ng mm. Eh. governor na naa na magdating sa kita, posible na magdating sa kita na anytime, ano? Uh, mm. I hope uh, simpa ko palayo. Pero kanang uh, isolation nato ato na gyud na siya uh, panindot yung mga ganong mga uh, instruments o in, in, in general, ato na siyang alagaan para hmm. mas munindot pag din nato isolation. Kanang mga frontliners na ato diya, again, ibalik-balik yun nako na og isa-isay sa tanan, na anak pasalamat kami, dili lang ka nasa isolation uh, the direct contact sa ato ang mga posible na mga suspected cases, pero hinautot ta uh, ah, kitang tanan nga lumulupyo sa province of Lanao del Norte. Nagpasalamat sa lahat. Ay, sila yun ang tinuod nga na gabulis o ga delikado ilang kinabuhi tungod lang anang pagkatubag sa mga virus. Mm, okay, so uh, uh, ato ning gilauman board no kay gatuo gyud ta ini no nga di magud nato makita ang ato ang ah, kontra garon kining COVID-19. So, uh, posible nga dako ang posibilidad usad nga Dunay makasulod nga maghilom-hilom lang uh, pero nasayod gid mi eh, kung unsa ang paningkamot sa probinsya. Okay board, mensahe nimo sa katawhan uh, ah, mahitungod ni krisis nga atong gisagubang karon. Go ahead board. Okay, uh, Ferdy, uh, sa inyo sa station sa radio sa tanan ng Paminaw, mm. atong ipadayon ang ato ang uh, gihangyo sa ato ang halang sa atong probinsya, pinangunahan sa atong pinangang gobernador nga atong social distancing na agyapon, dili gyapon kita kakumpiyansa, ang ato ang uh, natin mga ordinansya nga gihatag o panahog sa ato ang mga daya, mga munisipyo, mm. nga naot na ato mga pinalanggang mayon ang ilang nasundon ang ato ang mga ibang naot ng mga ordinansa. Kung ikaduha uh, sa atong mga lumulupyo sa Lanao del Norte, kung hindi importante kayo atong mga lakaw, karong mga panahonan, naantos na human na itong antos itong pila ka simana, karon na lang ang mga pila na lang gaadlaw, kaysa ng CCQ, may 1 to May 1 to May 15 lang na siya. Mm, mm. Ato tanang utungon ang last stretch. Stay at home. Padayon lang gihapon kita sa ato ang mga kinabuhi o paginabuhian. Uh, ah, mo lang ka na, Ferdy. O mm. ginawa kita, uh, ah, uh, ah, palipayan ng ang mga tao maglulugod sa nabot Okay. Salamat kay sa imong panahon board og uh, happy Ramadan no sa inyong uh, oh, oh, sa Islam ha. Happy Ramadan uh, sa tanan Thank mga sukinti po Minang. Okay, Bert, uh, una kami mo tapos, Bert, no? Una, na, una kita mo tapos, Bert. Uh, pwede ni mo manawagan ka sa imuhang mga igsuon nga Muslim, no? Kauban sa pagtuo, nga musabot nga wala unay mga panagtapok, panagtapok no? Panahon sa Ramadan, uh, labi na sa pagsulod uh, sa muske. Okay, uh, go ahead, Bert. Yes, yes. Uh, hmm. Sa mga igsuon nga mga Muslim, Pagi, nakasabot kami nga uh, forever dili lang atong igsoon na Muslim kun dili kitang tanan hmm. na bag tawag og new normal uh, ah, na bag-uta na baguhan ta kay posible kaayo katong gilabay nga Semana Santa atong mga igsoon Christian Christian mm. nag kayo kay importante na mahal lang adlaw ninyo kay pero wala yung mga penitensya wala yung mga panagtapo mm. sa atong mga igsoon Muslim nisabot pod kami kay kanang uh, first day of Ramadan na kami uh, ah, panagtapok, magsimba kami every night sa isa ka mosque, pero isabot na mo nga bawal paghihapon. Hindi lang sa Lanao del Norte, Ferdi, kundi mm. sa tibuok Pilipinas, sa tibuok nasod. Mm. So, ipaabot na ko sa ilaan, nagkaroon panahon na, kailangan ka mag-stay stronger para ani, para lang ma kumati nato ng sakit nga, ah, kaning virus nato kaya kubang karoon. Mm-hmm. Okay, salamat kay Lord. Maayong buntag ug happy Ramadan ug uh, hinaot unta mahuman na nato ning tanan nga krisis. Maayong buntag. Ran, daghang salamat sir. Okay, mao ka to mag-exuna no ato ang uh, board member sa segundo distrito si board member Harris Ompa Ali. lang sa atong nga ah, balitang lokal. Malang pusong natimbog sa puwersa sa kapulisan sa lungsod sa Maigo ang uh, usa ka minor de edad nga gikatahong nga gilugo sa usa ka hamtong nga lalaki base sa gipagawas nga spot report sa PNP Maigo ang uh, ah, suspitsado ilang uh, ah, si Giovanni Villalon hamtong ang panigon o tao o lumulupyo sa Barangay Boroon, Iligan City. Base sa pasiunang taho sa PNP Maigo at tong uh, ah, sa may alas 9 media ang Tagnas Kabuntagon nakadawat og report ang uh, PNP Maigo mahitungod sa usak ka uh, concerned citizen nga dunay nahitabo nga pagpanglugos piha sa Purok 2 Barangay Poblasyon Maigol Lanao del Norte pinaagi sa uh, puwersa sa PNP dali kining respondi sa maong taho og uh, nakita nila nga nagpositibo ang maong pagpanglugos o uh, ah, malampusong natimbog usab ang suspitsado pinaagi kana ni Police Captain Rostico Argala Jr. sa pagkakaron ang maong suspitsado kasamtangan na nga nakadipina sa Maigo Municipal Police Station o formal nang gipasakaan og kaso samtang ang biktima uh, kasamtangan na nga miagi sa usa ka medical nga eksaminasyon isip suporta sa pagpasaka og kaso batok sa suspitsado sa pagpanglugos. Inline sa ning uh, maong hiskutanan atong sulayan pagkontak ang uh, uh, hepe sa kapulisan sa lungsod sa Maigo nga si Police Captain Rostico Argalagala Jr. good morning. Si Ferdy Lizard sa Mata sa Katiligban. Sir, pwede ka na ko ma-live interview sir about lang atong sa rape. Kagahapon yun yung sir, akong 25. Ah, sige ako, on air sir ha? On air na ako sir ha? Okay. Okay, inline sa atong gibalita karon mahitungod sa pagpangluko sa maigo makauban nato pinaagi sa linya sa telepono si Police Captain Rostico R. Galagala Jr. ang hepes kapulisan sa lungsod sa Maigo. Sir, good morning. Uh, good morning, uh, ah, Ferdy. Lagi na sa itong mga sukintik paminaw. daw. Mm-hmm. Okay. Uh, sir, ang mahitungod ni Ining Maong Pagpanglugos no, wala yun na mo kaayo nakuha ang detalye kay pinaagi lamang ini sa Viber, no? Kagahapon kini naka uh, ah, nalabay. Sir, uh, how come nga naabot ang uh, ah, taga Iligan City kining suspitsado kining si Giovanni Villalon diha sa lungsod sa Maigo? Uh, yes, sir, Ferdy. Ang um, mm. kani atong suspect si Giovanni Villalon nga taga Buruon na Iligan City. Mm-hmm. Uh, masaligan kini siya nga uh, nagbantay uh, aning auntie o uncle aning biktima. mm Siya ang nagbantay sa ukay-ukayan nga gabalik siya og mga sapatos. Mm-hmm. mm Okay. Oo, kang problema, ni ilahang na sobra nila pagsalig sa tao, nga dili nila parintin, ilang nabiyaan kadali ang bata dito sa suspect sa ato na to. No? Kung mm-hmm. sila mag-expect na mabuhat kini sa suspect, pagbalik nila, uh, kalit na lang kini nga uh, nagreklamo ang bata, masakit ang iyang private parts. So, Matungad mm-hmm. nila, uh, medyo naalarma sila sa ilang naibawan mo to ila diretsong gi-report sa kapulisan ug na respondihan sa to ang uh, women, children, deaths nga babae nga police. Mm. Okay sir, apila edad sa biktima sir? Uh, yes, uh, Sir Fergie, ang edad sa atong biktima is only 3 years old. Uy! O gawa, kita ma-expect nga mabuhat kini sa sospitsado. O nang ato adret yung gikandakan og hot force operation, nadakpan nato ang suspect o uh, ato agi kining gipailan og kaso nga RA 7610 katong Children Protection sa mm abuse o uh, ah, kaning rape mo ng uh, ah, no bail ang iyang kaso karon ug nakatingkagol na sa presa ng ato suspensado. Mm, okay, so congratulations sir no nga nasikop dayon kini. Okay sir, uh, wala ba'y uh, relasyon kining uh, maong uh, suspitsado nga dunay uh, naggamit o posible bang nagamit kini sa illegal nga droga kung anong nahimo niya kadto? Uh, so far sir Ferdy, wala pud uh, wala mga signs no nga nagamit kini nga uh, nato at wa pong gi-verify ang iyang records uh, ah, limpyo kini og dili kini appeal sa kaning drugs watch list nato mm-hmm. apan siguro tungod lang sa iyang uh, ah, panguna-una nga wala na niya na sa dalay ko galingon mo nang iyan nabuhat ang uh, ah, buong pagitabo hmm, hmm, hmm. okay so ang amo lang kung ikapangutana ni ini sir nganong uh, asa ni tabo diha mismo sa ilahang ukay-ukayan nga tindahan Uh, yes, Ferdy, ang uh, ah, gipang itubuan dito gyud mismo no. Uh, kay duolon gid sa Panimalay. Mm. Gawa gid na expect ang uh, ante ug ang kulan ning bata nga itabo og uh, duoy kay bata no itabo ning maong insidente kaysa sobrang nila pagsalig at suspitsado na. Mm, okay, ah uh, naasa ko na ko na sir, nga how come nga nag-open ang ukay-ukayan nga uh, nagpatuman og enhanced community quarantine ang Lanao del Norte. Ah, actually, Sir Ferdy, wala ni nag-open ang Ah, okay, okay. O na nga ang kaning gabantay, ah, wala po kay siya gabantayan kay sarado man ang tindahan. Ah, oh! Mm. O tanga medyo nabaling ang iyang atensyon din sa bata nga gibilin sa iya. Oh, ah, mm, mm. So sirado gayod ang payutayan sila lamang ang naibilin. Diin gihimo niya ang dili maayo nga buhat kapag paglugos. Mm. Oo, yun, sir. Okay, okay sir, uh, ah, amo lang ipangutana sir, no, kumusta ang pagpatuman sa lungsod sa Maigo sa enhanced community quarantine? Wala ba yung mga resistance nga naitabo? Uh, doon na ah, ba yung mga nasikop nga mga walay face mask o wala nagtuman sa ECQ? Uh, ah, yes, sir, Ferdy. So hmm. far, itong pag-implement yun nato sa ECQ nato, no, din sa uh, lungsod sa Maigo, ato na yung mga gamay nga mga nagpabadyo. Pero hmm. after a while, ato silang ginaremind o ga personal gin na po nga ginasupervise ang atong mga checkpoints o ang atong uh, ah, ah, kaning curfew na to. Uh, so far wala na mi record o uh, madinakurot pod sa balaod ang atong mga katawag sa Maigo. Okay, good. Okay, uh, sir mangutan na lang ni sir no uh, dinhi sa Kapatagan, Lala, Baroy, Tupod, uh, sa mga pipila ka mga lungsod dinhi sa Lanao del Norte, kung dunay gikan sa laing lungsod nga moanha diya sa Maigo, uh, pagitaan kini og travel pass mao ba gihapon diha sa lungsod sa Maigusan? Uh, yes, Sir Verdi. Ang paging gina-implement kung unsa ang nakasulat sa atong balaod regarding mm-hmm. ang ECQ. Mm-hmm. Ato akong gina-implement ang atong EO number 7 nga gipermahan sa atong inahan sa uh, Lanao del Norte. Mm-hmm. Uh, gina-check din nato ang ilang travel pass, ang quarantine pass ug uh, ato gyud gina-observe sila ang social distancing uh, party. Mm -hmm. Okay, so salamat kay ng information sir. Ah, sir, mangutana lang kami sir no kay uh, first time kini nimong pagtingog sa mata sa katilingban. Ah, uh, si sir ah uh, uh, ba is ah, a uh, PN uh, PNPA year? Uh, yes sir, very Uh, PNPA. Mm. Okay. okay, kundi ko masayop sir, uh, base sa imong ranko karon ang uh, imong mga classmates sila si Sir Iwangan, si Sir Solo. Correct ba sir? Uh, yes sir, sa PNP 2010. Sir. Okay, okay, okay. okay. Uh, salamat kay sir no kay uh, hinaut sir magkita kita personal no ka bukas ang imong kanunay nga uh, kaugalingon alang sa mga uh, angayan nga ipaabot binhi sa katawhan sa lalawigan sa Lanao del Norte. Salamat kay sir ug may butag mabuhay ka sir. Yes sir, Ferdy, daghang salamat uh, may butag sa atong mga sukintiktan niya. Okay, ang ah, um, kato mga kaigsuna, no, atong uh, ah, Hepes Kapulisan sa lungsod sa Kapatagan, si Police Captain Rostico Galagala Jr. mahitungod sa atong gibalita nga kining uh, pagpanglugos no uh, sa usak ka 3 anyos ha laliman ka 3 anyos ha nga batang babay nga iyahang uh, suspastilan abot ug unsaon ning tawana ug ako'y paboto na ni amot lang Ibitay sa land of the morning. Ha? Mm. Ah, wala po atong giikuanan kay wala po siya history sa paggamit sa illegal na droga. Uh, I don't know kung say hinungdan. Ha? Nga nung ah, uh, nahimo kini. No? Nahimo kini nga nga maong uh, binuhatan. Okay, una kita mo disog sa unahan. Ah, doon na yung importante nga gipaabot din pahibalo ang ato ang taga Department of Agriculture pinaagi ni Ma'am Fidelina, uh, Fidelina N. Quaresma atong Municipal Agriculturist Ma'am uh, mangayo niya kung number nimo mga paybalo gikan sa Municipal Agriculture Office MLGO Kapatagan Lanao del Norte nagpadayon ang enrollment sa mga mag-uuma sa humay sa registry system for basic sector in agriculture kon RSPSA ang qualification ni qualified farmers within uh, the municipality of Kapatagan actual at uh, tiller owner cultivator tagiya sa yuta nga maoy actual nga nagpikad sa uma tenant naghatag og bahin sa tagiya sa yuta lease naghatag og abang sa yuta nagpadayon ang pagpanglista sa mga gustong mutanom og hybrid rice. First come first serve basis kini. Tungod kay aduna lang kita gigahin nga 590 ka sa kung binhi alang sa uh, ah, 590 ka hektarya nga luna. Ang mutanom niini makaabel og buy 2 take 3. Wow. Nga abonong urea alang kini karong nga wet planting season nga magsugod sa May ngadto sa October 2020. Magpadayon usab ang pagpanglista sa gustong moangkon og binhi sa mais. First come first serve gihapon ni. Eh. Gigahin lamang kita o gigahinan lamang kita og 130 ka bags conventional yellow hybrid og 130 bags open pollinated variety o kung OPV Ayaw paglangan palihog kontakan imong agricultural technologies o bisita sa buhatan sa Municipal Agriculture Office ni atong uh, lungsod. Dagang salamat ang nagpahibalo si Ma'am Fidelina M. Quaresma, ang Municipal Agriculturist. <laughs> Ah, kaning uh, ah, uh, ah, kini siya, no? Uh, benepisyo na puti alas sa mga mag-uma. Oh. Uh, palihog lang. Hmm, ang ubang mag-uma, dili imlihog kani pero pag ingog na ising kumil, ah, maglumba pa. <laughs> Balitang Nasyonal sa pagbalik Mata sa Katilingban Balita. Iksun, Aniya kinintog manon. Mata sa katilingban. Mata sa katilingban. Mata sa katilingban. Sa ibunganan, dangpanan sa katawhan, paghatag og balita og impormasyon, pagtuki sa mga isyu ug mga hisbatanan nga kayang masayod ang matag lungsuranon. Mata sa katilingban. Mata sa katilingban. Aniyang alagad sa kahanginan. Thank you. Tayong uh, ah, buntag, lalawigan sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur. Mayong buntag haring lungsod sa Kapatagan o sa 33 kabarangay. Mayong buntag baranding lala baroy, maiko kulambugan sa Pades India, ah, Nunungan o Salvador. Welcome sa tumpag ng Tulmanon Matas Katilingban na uh, issue portion. Oras na to alas 9.08 na gayon. Ining nyo mga text ha, paabutan ninyo ni Kabalo Jug ko nga sa SAP gihapon ni, eh. sa CIC gihapon ni, eh, sa mga ipatuman gihapon nga General Community Quarantine karong pigsaon no. Ako ning basahon karong taod-taod. First come first serve lang gyud ha. Pero una kita mo disog sa unahan mga suking tigpaminaw na atay bisita dere sa studio taga National Irrigation ah, Association kon NEA Administration no uh, National Irrigation Administration kon NEA uh, na, uh, naiakiri kini karon dinhi sa atoang studio si Edward Sir Edward uh, C. Colita og uh, ang atoang uh, ah, water senior water resource uh, facility uh, facilitate facilitate technician facilitate technician okay uh, ato silang hinabion no labi na kaning uh, problema karon sa tubig uh, sir mayong buntag uh, may buntag okay uh, balaw lang ko pa dool san Okay, manood pa. May buntag usab sa atong mga hmm. kaigsunan sa Matas Katilingban, atong station manager si Honorable Mari Bagyo, ang ato sang mayor sa ka, sa Lala nga pinalangga mo mayor si Mayor Angel Yap. O sa tanang mga katawhan, mga kaigsunan mag-uma nga naminaw karon, uh, ah, anya kita karon aron pagpahibalok sa tanan kabahin sa atong clapping kalendar nga nauyunan, nauyunan, aprubahan kagahapong adlaw ah, sa pipila ka mga mga leaders nga gikan sa nagkalain-lain IA. Ang IA sa makabasak pa, pinanguluhan sa ilang president nga si Angel Garcilanusa uban usab si Honorable uh, Dominador Amisola o sa patko silang kausab ana usab si retired Master Sergeant uh, Runilo Tan nga kanunay makugyog yapon ang presidente sa patko silang ka uban sa iyang vice president operation si uh, Leonardo Patrimonio o uban usab sa leader sa bawasan karon nga pinanguluan sa ilang presidente nga si Maximino Jimeno uban si Edwin uh, El sa iyang operation manager usab nga mo nagpahilura sa pagpadagan sa tubig ug uban sa nagkalain-lain IA sa lala nga pinanguluan sa atong RIA President, Federated President, Mr. James Lungkob o sa Marsadatis kini siya nga representative o uban ni Edgar Bulak ang iyang Vice President o sa ilang sa lamaton usab si Robert Kiko ang iyang ang presidente nato sa lamaton ang vice president sa lamaton nga si Militon Basira o ya usab sa Crosima IA nga ang presidente nga Timog Gyapon si Cupilis Cupilo Kulanag o president nga si uh, ah, Konsyal Gyapon sa Crosima nga, hmm. nga kanunay nagunahuna sa kayuhan sa pagpalambo sa sistema ng patubig. Aniya kita karon uh, dinhi sa atong uh, matas katilingban aron sa pagpahibalo gyud nga ang NIA kung National Irrigation Administration uh, nagpahigayon na og cropping calendar ano nga para maplastar gayon ang pagpadagan nato sa tubig. Mm -hmm. Atong cropping calendar, ginagsugod kita test run atong karong karong adlaw gyud uh, ipaandriyam na sa sa buntag. Kaya sir ipaduldoon ko na may mikropono kay ato ha. Okay, di ba klaro Ah, okay na, okay. Okay, sir. Okay, padayon sir sa atong cra- cropping calendar. Atong cropping calendar uh, gihangyo gyud sa atong satellite office head nga si Engineer Elmer Patindol nga naghangyo na nato sa kadaghanan labi na sa mga kaigsuna mag-uma aron mapahapsay ginato ang pagbahinbahin sa tubig o pagpahapsay sa sistemang patubig o sa pagpahigayon sa maayong pag-apod-apod ini alang sa kalambuan ug kayuan sa atong mga kaigsuna mag-uma. Unya, ang atong cropping calendar nagsugod og Uh, karon yun, uh, nag-opening rin ganina, test run mm. sa barangay uh, Alala area ni siya. Kay ang atong kong kuan sa punik niya sa gikan sa Santo Tomas padulong dito sa uh, Ribi. Uh, naguba magod atong last May, last year, no, mm -hmm. sa Bagyong Palcon. Karon naayo na, na naayo na gyud uban sa panabang sa atong uh, moral support sa atong uh, pinalanggang mayor sa Bari Bagyo sa Kapatagan labaw sa tanan sa among pinalangga usa nga mayor sa Lala si Honorable Mayor Angel Yap nga sa kanunay nag-ayuda gyud sa mga panginahanglan sa uh, atong pagpalambo sa sistemang patubig. So karon gani lang ginambuntag among giabrihan adunay mga pipila na lang ka mga empleyado sa niya nga, mga task force uban sa mga staff nga nag nag-abri ni ini og ipadagan na nato nag ng tubig siguro karon naabot na triple barrel sa Santo Tomas o niya, uh, mga alas 10 siguro, maabot na dito sa, uh, dito yun sa uh, proportional wear sa headgate din sa lala mm, area. mm. Okay. Ah, sir, mangutan na lang, sir. Mahitungod bitaw ni ining uh, patubig karon ang uh, particular din sa kapatagan mo mo ni ang problema kaayo. Okay, ah, sa inyong uh, schedule nga cropping calendar ato ang direkta sir, no, posible ba nga uh, tananag wala na mag uh, problema ni ining maong uh, patubig sa mga basakan? So muna nga ang atong cropping kalang gipahibalo nato aron mahapsay gyud nato sa insakto. Mm -hmm. Actually gikan sa May May 1 up to May 15 mo mm kini ang atong land soaking. Mm So kinahanglan nga atiman na gyud ang mga mag-uuma particular dire sa kapatagan nga apat ko silang ka o magkapasak pa. Mm-hmm. Ang bawasan ka doon murag naka kuan man staggered planting na sila. Mm-hmm. Di na kay mabalak-an kay mm-hmm. man vegetative stage ang man uh, ah, kuan na uh, harvest harvesting na sila no. Mm-hmm. Pero ang kanang duha ka kuan gihangyo ginato naghangyo gito ang atong presi- uh, ah, presidente si Ronilo Tan kay pahibalo yus kadaghanan nga May 1 to May 15 muna atong land soaking. May 15 up to June 15 muna atong seed sowing o land preparation na to. Hmm. na tinamlan ang mga maguma, magandam na o mag, magsabog na sa milya. Aron by June 15, mo na atong transplanting uh, ah, gayon. Nga mm. kinahanglan makatanong ta June up to June 30 na na makatanong na ta kay aron by by September 15 o oh, uh, last week of September makaani na ta niya magterminal dinhi sa tanang higayon na one month by October by November mag-cut off na po tayo sa kabulan. Resume na po na natong tubig po by December this year 2020. Mm. Mao ni atong gikabalak answer kay nahita po mo ni dito sa uh, sa Lalak nakabalita ko ani no uh, siguro uh, last last year nga dunay nagpatay tuhod lang aning tubig. Mm. Uh, oo, atong may bawa na sir, uh, sa simpak na siya sir, naitabong. Mm, mm. Tungod kay katuhigya yun ha, murag dry season to siya, murag mm. pangulila nga stage niya. Nag-atol ato nga kuha nyo ng tubig, alanganin ng tubig, hinay yun at hiyuna, kay taas kayong hulaw ato. Mm. Pero karon sa hisgutanan sa patubig sa Lala area, di, uh, dili na kay kabalakan, karon nga season kay which season man. Mm. Duha na gid ang atong source dito sir. Naa hmm. na anatay intake dam nga nagpangsyon na usab, makaservisyo na kini sa lal, uh, Lamaton area, Lala, mm. no? og naa napagitay tubig gagikan din sa Sapa Dam. So, mm. duha na atong source. So ang na to nga Q, ang kinang volume ubo 13 10.33 no sa sa atong area total area na to nga 4,700 hectares sa kapatagan og Lala. Mm. Kay ang Lala area na to aduna may total hectares nga 2,700 mm. while diri sa kapatagan 1,900 kapin mm. no. So atong gikuan yo tuan nga mas gwapo na ang pagpatubig karon kay ni function ang atong tubig diha Uh, Dagoy-doy naman, nakasupply naman pa doon sa Concepcion, kung hmm. malili. Mm. So, ang diri sa Kalala, naanap po tayong intikdan nga nagsuporta na to, nagtabang na to. Mm. Gawas pag ginana, na pa, napalambo pag ginato ang atong siphonic nga may gilayon nga 80 meters, no? Nga diya sa nahimutang sa uh, Santo Tomas padulong dito sa Ribi nga plasta na kayo na naplasta na tong in, ang ang kuan ang steel pipe na steel pipe naman to, unom ka steel pipe kunya ang warp ana naplasta pa ginato og na nakadisilting pa kita nakahimo disilting kay aduna ah, uh, sa gihimong ayuda sab sa atong pinalanggang mayo diha sa kuan diha sa lala nga andam siya ni suporta sa panginahanglan sa kurudo later on mabayaran na na sa niya pero dugay-dugay mura naka nakaayuda na sila og 1000 1080 ah, mga more or less ana 1080 liters, liters o oh, liters o kurudo oh, hmm. kay kanang matagigayon nga muduol ni dito ni Mio Oh, Maluoy man siya. Niya, mm. isa, sige lang, bayaran lang ninyo ni. At least, naka, naka, nakahimot ang disilting para mapalambog yun nato, mapahapsan nato ang sistemang patubig. Mm. So, dako kayo naman pasalamat in behalf sa niya. napasalamat kami ay ni Mayor Angel Yap sa iyang himo nga paghatag og uh, ah, dakong pagtagad, moral support or financial support nga atong mapahigayon yun nga sa insaktong paagi ang pag-desert diya sa kanal gikan sa higit di padulong dito sa Simpak area o mismo sa atong main canal padulong dito sa Bada karon gapon uh, ah, wa gyud nagpanuko sila ni, ni ayuda gyapon sila kay ang atong bakugon matang oras uh, 80 uh, 10 liters ang magasto mm, mm. so sa 8 liters sa 8 hours so makinahanglan tag 8, 80 liters so matag adlaw gyud Sir Kurdi, um, uh, yun, ni ayuda gin siya 80 liters. So dugay-dugay. So lalimang kag 1,000 kapin, mm. kalintro na ang mm -hmm na hulma na mo sa LGU lala aron hmm. lang mapalambo na to mapahimo makahimo tag disilping sa atong mga main canal mga laterals canal o sa ubang pa mga panginahanglan sa mag-uuma nga na bungkag na ang atong kanal tungod sa bagyong Palpon o sa mga kakulian nga di kalikayano uh, ah, andam gyud yung ayuda ang atong uh, ah, pinangulan usab sa atong uh, Committee no Agriculture Chairman, Honorable Mustiulo Klamutsa, na matag karoon ko niya, muyango ko Manila. Dili lang diha sa iya nga committee, kundi labaw sa tanan sa whole yun nga kwan, sa administration karon ni Mayor Angel Yap, kang atong Vice, Vice Mayor na si Puloy Yap, iya mga konsyal nga sa kanunay, andam yun mo abi-abi o maminaw aron lang mapalambo o matunhay yun ang atong sistemang patubig o alang sa kayuhan sa atong mga kaigsuunang mag-uma. Mm, okay, uh, amo lang ipa ay uh, gitanaw mo gud mo ang panahon karon no? ay labi na sa weather system nga ipagawas matag adlaw sa pag-asa. Ah, uh, tag-as kaayo ang heat index no? Uh, moabot og tag 40 plus gani uh, tumugawas ka karon ang mga alas 11 sa udto, ilabihan ka init posible nga di, uh, dili na ba maapektuhan ang serbisyo sa niya ni ini kining uh, panalitan o kining init karon magpadayon dili uh, ah, sa San Fernando laon yon kagahapon 51 ang ilahang uh, ah, heat index so diri atong pagmonitor anaas ah, mga 40 moabot og mga 38 to 40 dili na ba maapektuhan ang supply sa tubig niini sa NEA kung kini magpadayon oh, salamat sir hmm. ang atong kuan karon ang atong base sa last na mo nga kuan hmm. last hmm. dugay-dugay na to sa naamagutay calibration sa tubig mm. no ang atong gikinahanglan sa akong gingon 10 quantity sa ako uh, sa tubig yun gikinahanglan mm. volume of water nga mm. makasupisinte gyud makasupply sa kapatagan og lala mm. so ang atong gikuan karon gitarget gahapon naghimo og isimsil nga by this coming uh, May May 7 siguro maghimo tag calibration mm. aron gyud masuta na to pila na gyud ang ikusgon nga dagayday sa tubig aron matanaw nato unsay mga kakulang uno niya nga aron pero base sa atong tanaw duha na ang supply sa lala duha na pud diri sa kapatagan mm. posible nga makahatag ya plus ulan-ulan gyud bisan og uh, taas ang atong temperatura mm. pero at least uh, kuan yun plus limpyo atong kanal karon kumpara na nato una ma kuan gyud makatag gyud ang insaktong uh, pag uh, serbisyo sa sistema ng patubig. Mm. Okay, Atong ipaklaro ha ang uh, water system karon dito man nabasa niya nga pagmando ni presidente Duterte nga libre na ang water uh, water system o naa gihapoy mga ginagmay nga mga bayan. Ah wala na, wala na gyud free mm. na gyud hmm. ang irrigation mm. karon. Mm. Ah aduna ano lay ayamo, ayamo sa matag IA eh, no, Irrigators Association. Mm. Mm. Nagkalain-lain diri sa makabasa pa 1,000 ang ilaha mm. Hmm. tungod sa ilang maintenance ka na uh, irrigation management obligation nga ilang gihangyo. Mm -hmm. Aprobado po na sa ilang General Assembly. Sa Patco Silanga 500, sa Bawasan Garon 500, sa sa Marsanatis usab sa Kapalala area 500 ra gyapon mm -hmm. o Biasa Kusima 500. So adunay lower porsyon na mo salamat lamaton wala pa gid nakapahigayon og ayamo kanang uh, irrigation management obligation kanang mm. gamito na na dili padulong sa niya padulong na na sa i alang sa ilang mga maintenance nila mm. sa ilang mga kuan pagpadagan nila na magid sila operation manager pagbahin-bahin sa tubig mm. ana mga mm. task force mo na diha kwao ang ilang ang ginagmay nga kandidat nga lang kitang ayamo mm. pero ang niya zero na gyud zero, zero na, Oh, okay, okay. so dili pa maglisod ang uh, niya at Ana sa mga maintenance susama sa desilting nga wala na may bayad gikan sa pag-uuma o do na ba igong pundok kay akong nasayran ang niya karon apiki kaayo ang ilahang pundok gikan tungod sa gikan sa national okay ah uh, mahitungod sa maintenance mo man importante ang maintenance no kay uh, panalitan mo daghan ang lapok anang sa atong kanal mudaghan ang balas so, posible mo hinay pagdagay ang tubig how about sa desilting sa maintenance ana dili pa maglisod ang niya ana nga wala na may kontribusyon ang uh, mga mag-uuma na naagyapon tayo maintenance pero minimal na lang kayo kay mm. ang maintenance niya diri na lang ta mag-focus sa main kanal mm. ang sa mga lateral kanal diyan na sa IA kay naaman sila kuan god subsidy nga mm. 150 pesos per hectare oh. so hmm. gamay gamay gamay ra biya gyud yapon hmm. kay mismo kung atong basihan amo lang gitanaw diri sa area sa Marsadatis uh, dako man ka kanal niya ang, ang subsidy gamay ra mm. so kulang gyapon ayudahan gyapon na sa atong pundo sa niya mm. pero hmm. madugay-dugay yun madilatal gamay okay no? mm. okay ah sir ah mangutan na lang mi sir no ah, kita sa crisis nga atong giatubang karon kay nasayod mi ang niya naka-monitor pud ni tan-aw ninyo sa mga mag-uuma karon sa last cropping nila, ah, kumusta man maayo ba ang ilahang uh, ah, cropping uh, ah, sa inyong pagmonitor although makaingon ko nga dili kaayo adili ah, dili kamo ang right agency dinhi eh, kay na may Department of Agriculture base lang usab sa inyong pagmonitor so base sa among pagmonitor ang cropping intensity uh, napiktuhan gamay, gamay. pero hmm. gamay mm. pero di gyud totally kay ang dito sa amo sa lalagod gamay ra man ang nakatanom mm. sa sa Lamaton area 600 kapin mm. 600 kapin hectares mm Ah, ah, sa Lamaton area, uh, 300, uh, sa Marsalatis area rather, 300 hectares. Mm. Kunya, dito sa 100 plus na gin sa Kusima, kay tulo man division ang Lala area. Mm. So, more or less, naara sa mga 1,000 hectares na nakatanong, muna mm. naapiktuhan sa Bagyong Palcom. Pero in terms of uh, cropping intensity, mm. tanto. Mm. Uh, oh. -huh. Kay, uh, na, uh, nahita po magod ani karon ah uh, labi ni aning social amelioration program o programa sa DE daghan ang nakapahimulos niining uh, ah, maong mga uh, programa no nga alayon sa krisis pero sa kung tan-aw sa mga mag-uuma nahalin man ilahang mga umay uh, nagpadayon maghihapon ilahang regular nga income uh, pero sila mo na target karon sa social amelioration program nga diin katong mga tinuod nga naigo kanang no work no pay kayon wala nakatrabaho uh, wala noon nakadawat <laughs> noon ang akong gipangutana Kusta ba kay sa akong tanaw, uh, gani ang atuang uh, municipal mayor gani dinhi naglisod og palit og bugas kay para ialayon sa katawhan nangabot mi sa laing dapit, no? Ah uh, Hinautong ta sir no uh, ang problema magud ni ini kining patubig gayud sa basakan no nga uh, inyong gidumala. Ah, kumusta diri sa insurance na magyud 100% na bagayod nga maayo ang dagan sa tubig. So base gahapon sa SMC, hmm. uh, Nihangyo yun ang atong presidente si Ronilo Tan. Nga mm. Mahibalog yun sa kadaghanan nga ang kwan ang atong cropping kalendar aron hmm. gyud mm. ma magayran usab ang mga maguma aron din na maglisod para maglungan-lungan ba mm. kay malayo sa dangan mm. kunya ang pag uh, paghatag nato sa serbis patubig ma kwan ba team naagi teamwork cooperation and unity kay kwan ba synchronize yun ang pag mm. nato ang pag ani natukuhon og ang atong terminal drainage aron plastar gyud ang pagpadagan ini. Mm -hmm. Okay, so blion na to sir kanus ah og uh, unsang pitsaha Ah, unsang bulana ah, ang atoang uh, ah, gatong uh, ah, soaking o uh, pagtanom uh, pahibalo sa tanan sir. Go ahead sir. Uh, sa mga kapasa akong ipahibalo nga ang atong uh, cropping calendar uh, kini kita karon nagtest na nata. Duha hmm. ka baril ang atong giabrihan. Mm. Unya by May by May 4 by this coming Monday, uh, ah, kun ana po natong another duha ka baril o patang baril. So resume na gyud ang atong sakto nga pagpatubig. So by May 1 to May 15 mao na siya atong land soaking. Magsoaking hmm. ta, no? Unya ang kapatagan lang doon ay gi-close man to, temporary close na noon kay hmm. dito ang atong asa dapit asa dapit ang dito sa Higit Bay. Higit Bay, ah Higit Bay sorry higit bigiklos para dili makasulod ang tubig diri padlong sa kapatagan area. Pero temporary na to kay gibsirmahan nila kay nihangyo sila sa kontraktor diri dapit sa JK sa San Vicente mm. nga matiwas ang project yun. Mm. Unya matod pa sa among kauban usa yun siya nga maabtan kuno usa ka bulan. Mm. Kay kung usa ka bulan dili sila musugot kay ang ilahang nagtinan sa Balini, padulong sa Dungguan, padulong sa Concepcion. Mm. So dili sila musugot kay ang ilang area dito vegetative, ang uban nagsagad man ko dito tungkol kay uh, ang ang atong tubig na naalanganin ba tungkol na higayon. Mm. Pero karon gusto nila nga street street na. Muna karon nga kaybalog yon ang atong insaktong cropping calendar. So by May 15 to uh, June 15 muna siya atong land preparation at mm. the hmm. same time muna si suing na to. Muna kita sa milya na ta. May 15 to June 15. June 15. So muna ang atong yawhag nga by June 15 magsugod na taog kanom. Transplanting mm. na nato paubos. Kung mahimo mm. dili na musulod sa by month of June, June 30, mm. no? O first week of July. Kay by this coming September, September kung magtanong tag early uh, late maturing variety, pwede pa. Mm. Kaya late maturing variety na to kasagaran 123 days, 100 uh, 120 days, 4 months. So maabot og September, so terminal drainage ta September, October. So by October, to November 15, aduna pa tayo mahimo nga terminal uh, terminal drainage o katok na din taos kabulan. Mm. Okay, so salamat kayo sa mong panahon sir no. Salamat kayo sa mong gihatag diri nga impormasyon. Ah uh, Minsan ni mo sir alang sa mga tumag-uuma no isip uh, nagdumala sa uh, patubig sa niya. Go ahead sir. So dahang ay salamat sir. Uh, ang ako lang hangyo sa ato mga kaigsoon na mag-uuma nga musunod gyud ta sa atong cropping kalendar mm. aron mapahapsay yun nato ang sistema ng patubig, mapalambo nato kini o makabangan nato ang ang atong ahensya o mismo ang atong mga nagkalain-lain mga presidente operation manager sa matag IE eh, nga maoy nag uh, ini pagpadagan ini pagapod-apod sa tubig dinhi sa mga lateral canals padulong sa atong tagsa-tagsa ka mga uh, mga uma. So unya uh, mapasalamat og sa LGU Kapatagan ug LGU Lala nga sa kanunay uh, aduna sila optimistic attitude kanang malaumon nga attitude sa atong ahensya sa niya nga mapalambot gayon nato o makaserbisyo kita sa atong mga kauban mag, kauban ang mag so sa ngalan sa among uh, satellite head daghan kay salamat kaninyo tanang mga kaigsuuna ng mga mag-uuma labaw sa tanan sa atong binalanggang mayor Honorable Barry Bagyo, Honorable Angel Yap sa inyong makanunayon gayon nga paghatag og uh, ah, ayuda, moral support, o any support nga nakahatag yun og kadasig usab sa mga empleyado sa niya kay gamay na lang mga itang mga empleyado na karon nabilin no uh, ah, mga na lang mm-hmm. so, mm. una nga muna nga nagsa matagaron niya i-repair ginamo sa inyo ha, ang atong mga plano tingwa kay aron magtinabangay ta kay aron pinaagi sa atong teamwork cooperation and unity makabot ginato ang tinun-alay nga kalambuan o kayo saan para mutaas-taas gyud ang atong traffic intensity matag Mm. Daghan kay salamat sa matas kaling katilingban o kaninyong tanan ang atong ahensya sa niya kanunay naglaom sa inyong makanunayon nga suporta mga critics aron kita mulambo o kanunay gyud makahimo og serbisyo sa tanan. Okay. Daghan kay salamat o may good morning. Okay, mao katong mga kaigsoon na no si uh, uh, ah, Mr. Ah, Edward C. Kulita ang ato ang ah, Senior Water Resource Facilitate uh, Technician no uh, salamat kayo sir sa inyong pagbisita no uh, hinaot unta nga wala na kabilinggan na kining uh, uh, kining patubig mao magudi ang problema kasagara no kining patubig uh, nahitabo pagaling ni nga dunay uh, matawag na tog nagpatay Tungod ni ining patubig diha kini nahitabo sa lungsod sa lala napalita na ko ni sauna di jugo kalimot ani uh, ah, hinaut unta nga nasulbad na kining maong problema. Okay, salamat kay no once again. Uh, thank you so much ni uh, Sir Edward uh, Sikulita uh, gikan sa Okay, mubasa kita og mga mensahe human lamang nining uh, pipila ka mga pahinumdom. Okay, oras na to. Alas 9.39 na. Lamat kay Sir Bertsan ha. Okay na itong live no. Nalipay ng taga Kuwaito. <laughs> okay. So, da- salamat kay sa mga sugintig paminaw. Ato sa nibasahon na itong live no. Uh, good, uh, Gika niyang Bonso, good morning. Uh, Chrissy Galbi Ongos, good morning. Jennifer Pitilona Arnan Lopez, hi sir, good morning. Uh, kaya doong IB Churchy, uh, Sir Purge, maayong uh, morning. Please coverage sa among pagumangkon. Perte Bugoy, happy birthday, Bibi. Opong gamay, love love, hurot dodong. <laughs> okay, uh, Raul Inusian Tampos, good morning Purge. Maayong uh, kapatagan sa tanang kapataganons. Lamat kayo. Uh, pa-shout out ko sa akong family sa Lala Proper Sarino from uh, Philly Sarino watching from Kuwait. No? Salamat kayo, Ying Bonso. Marina Bagos Caballero dayon Dayondon, shout out po uh, from uh, Kuwait. Oh, gikan ni Marina Bagos Caballero dayon Dayondon. And Asel Constantine Halaperge, good morning. Pa-shout out lang ko sa Constantino family sa Kabasagan Lala ug sa among silingan. Keep safe uh, everyone. Now keep praying at all times. Okay? And uh, good morning, birds Uh, great lang ko ni Auntie Norma uh, haog, uh, ah, grateful ko sa mam, at uh, mga anak na si Cheran Makmak Terso Raprap sa Niyan. Uh, ah, morning, uh, kanus, uh, kus mga tapalis family, ika ni Lay Taps, uh, <laughs> tapalis po ni Lay Tapalis. Asel Constantine keep say, yeah, all frontliners. Stewart Candole, uh, kasagara sa mga likramador, bitaw surfers, gikanang wala, uh, apektuhin kana bitaw sa wala pay COVID gabahis-bahis ra og uh, ah, panilingan ang style mo gid ang mga naapik <laughs> sila pay nakapahibulo sila pay bagulbulan Len Lex Alpanta sir good morning great lang ko ni Mama Roselyn Papa Arsenio Ernie Jr. og si Kudang uh, Darwin sa Libertad Baroy and hello sir first pa shout out ko sa Tingok Bansarbel o taga-checkpoint na walay undang sa pagbilar sa mga likramador <laughs> nga mga silingan ikan ni Stewart Candole Raul Inosian Tampos may morning birds sa pagdasig sa tanang frontliners nga walay hunong nakipisog niining panahon sa kalisdanan ang Diyos mag-uban kanatong tanan more power ni mo birds sa atong mga municipal official sa kapatagan gikan ni Raul Inosian Tampos Maricho Saga Cruz, good morning friends. Ug sa tanang uh, nimong tigpaminaw, shout out ko sa Cruz family dere Santa Cruz. Uh, ah, okay. Lamat kaayo. Ah, uh, Kuya Perds, uh, ah, good morning Kuya Perds. Naminaw ko karong buntaga, maayong buntag ninyong tanan ug sa akong iyaan nga buutan si Andy Tising. Ug sa akong bana nga nagtapok og lubi nga sigit may buntag watching from uh, Salvador. Campo Tres, Lamats, Pagpaminaw, Rose Villegas, Mayong Buntag, uh, Sir Perch, pa-shout out ko sa taga Tres, San Vicente, Kapatagan, Gika ni Rose Villegas, Angel Kakulyamar, good morning Sir Perch, pa-shout out lang dere sa San Diego, always jud mi naminaw. Thanks Sir Perch, okay. Uh, ah, Gika ni Angel Kalyamar, uh, ah, Merna Ambos, good morning Sir Perch, Great lang ko. Good morning sa mga frontliners na sa Abaga, Lala, Stay safe. Thank you, Kuya. Okay. Uh, Joy Calio. <laughs> Mercy Lindungan. Good morning, Kuya Perch. Pag-greet lang ko sa akong mga friends. Uh, Mar uh, ah, Kimisa Soko, Flor uh, Gonzalez, o sa akong sister nga si Maricel o Papa Dario. Lindungan, God bless, Sir Perch. Uh, Napay muwa. <laughs> Trexeros Estudillo Roquino, uh, ah, Riquino, good morning. Labians Kampanya, good morning Sir Perch. Magpasalamat di ko sa among pinalanggang kapitan diri sa barangay di Asis sa Purukdos nga iyaming gitagaan og sudan kay wala jud mi sudan Sir Perch. Salamat kaayo kap. Uh, salamat sa pagbasa. Okay. <laughs> Girlie Biguma. Good morning Sir Perch. Pagigreet lang ko sa among uyuan dira sa Putadon. Happy birthday kang Kol Jaime Bobot Diocos ang nagpag-greet. Diguma family dere Santa Cruz. Salamat. And uh, daghan kayo. Hmm. Uh, ato ni balikan karong taod-taod ha. Balikan ato ni taod-taod may puntag kay ni SB member Jojo Oritimo ha. Kinagahan daghan mo kay mo tana. Ari sa dere sa ato ang uh, texter no ato ni paspasan ubasa. Hmm. Uh, pa-shout out sa Manabat family. Greetings from California, USA. Thank you, Sir Verge. Gikan ni Ming Manabat. Okay. Ah... Uh, ato ni basahon kay basim abta na putag kalubat. Ah, grabe sa ato mga texter. Halos dili ta patulogon magabi eh. Ang uh, pinakaunang text ni abot gabi eh, di ko masayop na anis mga launa. Sa kadlawon. <laughs> Dahil mga mapipiti kay on-call manggunta anytime. Yung on-call ta sa PNP, uh, ah, kung doon na yung mga operation, ah, uh, maunang atong cellphone permitting standby. Kagabi eh, ah, uh, ganyan kadnahon, di wala kita kabalik og tulog. Ha? Unang text nga ming abot, pagtungtong yun og alas 12.12. <laughs> Ah, uh, ako ni masahon, alas 12-12 niya gitext. Ha? Ang uban yun para mabasa lang. Aning kamot ba, edyo ko nga mabasa na ko ng tanan, pero sus, bigil matabang. Morning sir, greet lang ko sa Pipito Family, Jimenez Family Kanoy, Family of Ah, salamat sa pagbasa. Hilin maghanoy ni sa San Isidro. Oh, alas 12-12 niya gitext, then alauna 35 gitext sa Kadlaon. Good morning, Sir Fred. Si Bimi Pirales ni. Uh, kat, katutag iya sa kabaw nga nawala mangutana unta ko nimo sir kinsa ganitong ngalan sa tawo nga nagpo sa FB og kabaw nga taga Sampulawan kay niadto ko didto walay wala man kabalo ang mga tao dito nga naay kabaw nga naabot dito nagool kayo ko sir salamat si Pansin Mansinsiana Ah, pasensya na sa disturbo. Salamat sir, alauna. Ah, tadyot lang ha. Akong i-check ha. Nakita na to sa post. Akong i-check og ako pa bang malocate. Kay naatoy ka post. Ah, partner ko naminaw karon pareho kog check sa among baryo, no? I-check lang ko to kinsa to ang uh, maong nag-post. Okay, ah, para makuha na to. Napaabot na to, okay? Basa sa kong lugar mga text. Alas 2.20 sa kadlawon, gitex. Uh, ah, good, good morning, Idol Max. <laughs> Ako asawa, nag-loan siya ang SSS. Kajot lang. Ayaw na mong text, kaya di na na mabasa inyong text. Kadaghan sa texter. Ha? Ah, ayaw na ayaw na mo og text sa ha? Kay daghan kayong text, texter. Dili na kinakabasa. Good morning. Akong asawa, nag-loan siya ang SSS atong February pinaagi sa online. Karon naaprobahan siya atong March 10 dayon ipapasa siya account number unya naaptan man og COVID hangtod karon wala pa man niya nadawat iyang loan unsa man ang maayong buhaton at idol. Okay, akong advice ni niini sa pagkakaroon ng SSS, wala pa gyud sila trabaho. Gi-close pa gyud ang ilang mga buhatan. Ato ka lang paaboton na magbukas og balik ang operasyon sa SSS. Work from home sila walay maka-release no kay wa mo biyahe wa koy biyahe sige lang ang imong concern akong i-forward ni uh, ah, Dr. Ah, Hariol no no uh, akong i-forward ni Dr. Hariol ang imong uh, text no kay para mahatagan ko ni niyong ikong uh, pagtubag. Okay, ako nang i-forward, ha? Paabot ako sa response ni Dr. Hariol. Okay? Good Kuriyam sir, uh, as lang ko ingon nga mudawat ang lami ko og partial payment sa bill sa akong anak sa 4K give lang unta ko Toki wala man dawata dili daw pwede gipon ana ah, lang pod og penalty pa job og 50 that is March nga bill salamat sa ruing ano man eh na mismo ang inyong general manager may nagpahayag ani si PS Sherwin Manyada nag-text na ko ang, text niya hantod karon wala na ako i-delete pwede siya basta 25% pataas ha ngano man eh ako mo, mo partial ba jud ko kay niingon gid na uh, si Sir Manyada nga pwede siya partial payment basta 25% pataas sa inyong bill. ngano naman na, ako nang i-check ha. Ako nang i-check on niya. Okay, good day, kuya. Pa-shout out lang ko ni, si Cha Maridel. Uh, swerte, taga Purok Size Poblasyon. Alas 3.58 ni Gitex sa Kadlawon. Uh, sige lang tag mata-mata. Kay sige pong tingog atong cellphone. Dog na ako na ni i-silent. Ha? Okay. Uh, good morning, kuya. Great lang ko sa kong Papa Junior Tundag. Ni Mama Siling Tundag na minaw jud sila nimo karon labi na sa amo ang nag-inusarang brother nga si Christopher Condag nag-work sa Madavisos Bakery. Grateful dai ko sa mga paradero family, Puigwa family, Bartolin, Franchuna Paradero sa Distrito Kabatagan, Lanao del Norte. Ah, uh, ato lang i-priority sa ninyo mga pangutana ha. Hmm. Alas 4 Gs, gitext sa kadlawang Sir GM, aslang ko ba? Naami video ki amo kaugalingon pwede ba mi sulod ra sa ako pamilya kay dugay-dugay ra baning wa katugar basin gitahian na ning mga pisa ani sa kamat pwede man no magkatakanta ayo lang pala bili og kusog ha kana ko igo lampot no ayo lang ingon nga ipadungog ninyo sa inyong tibuok barangay at anang magvideo kita nga kita-kita ra sulod sa balay, pamilya lang, walay kauban, dayon ayaw lang po nantis oras, kanang korpyo matag alas 8, ayaw na po kay wa na may nagawas nga tao ana na naman sa ilang panimalay niya dili man pod nga ganahan pod sa imong tingog <laughs> oh bisag wa po tingog na magisabaan kay gusto na mong pahulay oh so pwede raman Basta nara ka sulod sa imong panimalay, din ayaw lang po ng 40 hour. Pero ni mo na ka ah, magsiyaw-siyaw kaliha o mga dili king katulog. Okay, Sir Purge, alas 4.14 gitex. Sir Purge, mayang buntag. Ang ginoo magapanalangin kanimo sa matag adlaw kami pod mga house helper wala mi madawat salamat naa gid unta mo guidelines pero wala mo sa listahan wala gid mahimo ana ha ah? oh naamo sa guidelines pero og uh, wala mo sa listahan wala tay mahimo sir ko DM na ay uh, ah, sorry nangutana mo palit pa daw senyor bari og kalabasa tagpila ang kilo mayahay uh, kusog bas uh, sorry palihog ko basa bless uh, ah Sir Perks taga Bisdak siya kasi tagabadag siya, uban na Sa pagtuo, asa ni ilahag yun, nga tanom, daghan kay salamat, tuminaw mi karon. Okay, uh, stop buying sa abanta sa uh, kining kalabasa karon no kay daghan kaayo hmm. wala pa wala pa signal atong municipal mayor sir nagpasalamat ko sa nagtumala sa sap kay naapil ni from Evelyn sa Mayay okay Good morning! Uh, Rick man ay. Hmm. Sige, ato na lang ko sa akin. Gita extra pa ni alas 4.24. Good morning, sir. First, mag-break ko sa akong mama o papa diya sa Kualas o sa akong bana nga mag-birthday uh, karong Mayo 1 o magpag-greet po ko sa akong mga anak nga si Inday Lilot o G-Boy o si Yang Yang ilabi na sa akong bunso nga si Janjan, kumusta lang ko sa akong ibsawan diha ang nagpag-rate Bantilan. Ah. Okay, good morning. I-text ni siya alas 4.31. Good morning, Sir Ferns. Atong uh, ah, 2015 na validate sila. Unya ang iyang anak minyo na naay naanay anak makadawat gihapon ang iyang anak o mama o sara gihapon sila o balay dere sa tinago kapatagan I don't know adili ah, ko ingon nga pwede di ingon ko nga din ingon ko dili ah, ang atoang ang mas nakahibalo ni ana ang atoang MSWBO no ang taga DSWB sila ay nakabalo ana usaon nila na pagbalide okay so hinaot nga ug <laughs> naa listahan uh, siguro sa usa ka panimalay usa ray makadawat siguro ana sa kuha na ah. pero depende na sa taga DSWD kay sila na nasayon ni ana og usaon pag-validate okay Sir to DM uh, ah, uh, as lang ko apil na sanin ko DM as lang ko apil na ang tabo ana sa kapatagan <laughs> salamat sa pagtubag depende ni eh, sa ato ang uh, municipal mayor o depende po may sa atong interagency task force kung pasulod na ta sa general community quarantine. Nagdepende na nila ah, kung sa ilahang makita ang ah, ang nga ah, ipatuman gayon. Ah, asayod ta nga dag, ah, kini nga tapo na to dinhi sa kapatagan daghan kayong nag-atang ni ini. Daghan kayong nag-atang ni ini gumikan sa kabarato o kanindot sa mga baligya o kapresko. Pero mas labing gitanaw sa atong lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Kapatagan ang seguridad sa matag usa sa panglawas sa sakit nga COVID-19. Pagkatunan pa kana sa Interagency Task Force din sa lungsod sa Kapatagan ug sa taga Department of Health sa atong Municipal Health Office pinaagi ni Dr. Mendoza kung unsa ang rekomendasyon nila ngadto sa atoang local chief executive nga mao si Mayor Barry Y. Baguio. Nasayod may katawhan sa lalawigan sa Lanao del Norte nga daghan ang uh, buot na nga magbukas ang uh, tabuan dinhi sa kapatagan gumikan sa kabarato o sa kalami o kapresko sa ato ang mga baligya nga mga prutas o uh, mga utanon. Pero ato pa na yung tanahon, tanahon pa ni sa ato ang IATF. No? O depende sa rekomendasyon ni ini, o uh, makita ni Mayor Barreway Bagyo, anong dili man buksan. Ha? Pero nakita ni ini nga posibleng aham niya ni sa sakit na COVID-19, ay dili na usad na pugson og atong sabton gumikan nga nagprotektar ang ato ang gobyerno nga dili gayud kita masudlan sa sakit na COVID-19. Okay. Alas 4:44 e o 44 e ni gitek sa kadlawon. Sir Purge, good morning. As lang ko, unsa kahapaagi atong pagbayad sa kurente nga ika uh, ika upat kabayaran nga nagbayad mi gahapon amo unta ika pagbayad sa kurente uh, ah, uh, ah, Ipaupat unta ang bayranan. Saan eh? Ipaupat unta ang bayranan nga nagbayad ni gahapon amo unta ipaupat pag uh, bayad ang March bill of April nga bill unya di man pwede ang Marso pa man ang uh, ah, ipabayaran time sa pagbasa Sir Birds. Uy, ngano man ni nga ato ra tawagan ang ato ang general manager Ngano man nga, dili man mao. Ah, wala man natuman ang gipahayag din Ha? Kanang marks sulod naman na sa COVID, nga panghitabo. Ako nang tawagan at atong tawagan karon nga to ang uh, manager, no? Sir Burns, if mag-GCQ, ang barbershop and parlor pwede na ba mag-open? Okay. <laughs> Maglibog ta. Maglibog ta. kay nagpahayag si Secretary Roque, ang spokesperson, na uh, ah, walay social distancing sa salon o sa uh, barbiruhan. Pero sa atong balita karon, ang DTI nagrekomenda usab ngadto sa Interagency Task Force nga pwede na magbukas ang salon o ang barbiruhan naglibog ta og unsa ani eh. yan ingon pa man si presidente Duterte nga giplastar pa ah mao ni ang gipagawas na ako'y nakuha deriya mao ni ang gipagawas nga ward o dili pwede ang dili pwede niya sa General Community Quarantine kung GCQ mao ni ang dili pwede gyms fitness studio sports facilities entertainment related to mass gatherings theaters, cinemas, large concerts, festivals, carnivals, conventions, shows, pub house, and uh, bars. Business related, dili pwede ang trade shows, conference, conventions, workshops, retreats, uh, business related mass gathering may. Political related mass gathering such as ele election rallies, polling centers, parades, speeches, addresses uh, sports-related mass gatherings such as trainings, games, tournaments, championships. Religious mass gathering, dili pwede going to libraries, archives, uh, museums, and other cultural activities. Gambling and betting activities. Mao ni siya ang mga dili pwede. Uh, maminaw lang ta. Maminaw ta. Kung sa kay ilahang klarong guidelines. Ha? uh, ah, maghulat ng guidelines sa probinsya. Hmm. Okay? Getex siya alas 4.51 ano ang tong text ko? <laughs> May buntag ni Shella Marie Claviti Ogni, former PIA Josek Claviti, Harold Claviti. Okay. Good morning sir, direct lang ko happy birthday ni Pedro Tanyan karong adlaw ay ka 58 so ang news niya. Greetings gikan sa mga friends direct sa Purokdos poblasyon o sa iyang pamilya. Thank you sir. Kanaadlaw gid ni mo. salamat. Okay. Uh, good morning sir. Dakong pasalamat namo sa province uh, poblasyon municipal pinaagi sa atong ma-update nga mayor mayor Bariway Baguio sa rel- mga relief goods nga among nadawa 3 times. <laughs> Oh God, thank you ni Jamarsi Kindao sa iya gihatag nako uban sa iyang silingan gikan sa SAP nga iyan nadawat salamat sa pagbasa sir taga Purokres Poblasyon mi kana moy uh, ah, atuang naon kita nakadawat ta sa SAP pero ang atong silingan nga medyo tan-aw na tong lisod ang kahimtang ato kumbahinan bahinan mo na pasalamat nga dako ha mm. Sir Bertie, good morning. Pasalamat ko sa taga DSWD nga nakadawat ko kahapon sa SAP ako aning ipalit og school uniform sa akong student og bugas og uh, vitamins sa bata nako. Salamat sa pagbasa. Ang Clarita Salas ni sa Purok 3 Santa Cruz Kabatagan. Okay ni. Ah, siguro murag ayaw sa palit bugas kay daghan pa mo bugas. <laughs> Nagsunod na galing ang uh, laing wave karon sa paghatay sa munisipyo. Mm. Gitext ni alas 5 ko Dros sa Kadlawon. Good morning Sir Perch. Mangutana lang ko ba? Kanang ayuda sa DA, ang tanan ba ang makadawat ana or katorang mga mag-uuma? Ah, kay base sa akong nadungog, nadungog ra nga istorya. <laughs> Ayaw lagi nadungog dungog Kanang ka nang dungog. Meron nagkuno, ha? Kauban na nasa kuno daw. Hmm. Sa to pa, way klaro. Oh. Basing nadungog na ko sa ako ang Ah, istorya dili man di ay tanang mag-uuma matagaan ana. Okay. Dato ang mga mag-uuma nga naapektuhan ni atong rice tariffication law nga gibatuman dili man gud COVID, dili man gud COVID crisis nga hinabang. Ha? Hmm. So, dili na COVID crisis nga hinabang ha. Sa manay, good morning Kuya Ferds. Pwede i-appeal sa UCT ang ulitaw, gi-appeal sa BHW Kuya Ferds kay gitagaan man og 500 um, ang BSW unya tagtungod kuya gahubog-hubog oy ah uh, hubog may taon diri ni sa oy sa baroy ni ha mo <laughs> man ni ha kuan palit UCT ha oh buhatan ka na kog 500 i-appeal ti ka sa UCT ato ni paimbestigahan Ha? Naay barangay, di sana ko ni masahod, pero naay barangay. hm Nya, ang uh, tagtungod pa jud, gahubog-hubog. Oy, ang ayan bago na i-apel. Oh, ang madawat ana, ipalit ra pud nagkuan. ah. Taasa po na <laughs> mo text. So, alas 5, Gis niya gi-text. Taas kayo. Good morning, Kuya Burns. Wala pa man na verify, Kuya Oy, katong pag-up, pag-apay. Pag Naami sa listahan pero pula ang ngalan kay kuno verifyon pa daw kuya hangtod karon wa pa taw mi anhia may pa ang white bubong diri kuya nakadawat pa kunya kami noon wala gyud uh, ah, kuya pwede mag-ask unsay verify o unsay laing paagi na naami sa lista pero pula daw ang ngalan wala baya ko work ako pa na kuya kay close pa inatindahan sa pagkakaroon ya nagbulat ra taon mi og humay salamat sa pagsabot kuya asa man ni dapit ha hmm klarohon sa natunig asa ni barangay ibutang inyong barangay ibutang inyong lungsod Papalaw tag, ah, nato ni i-verify, asa nato ni i-follow up. Ha? Kawa may lugar, may lungsod, Oh, kabarangay. Kung ingon i-verify pa, katungod nimo na ang ngamutanaw nga naa ka sa listahan wala ba. I-verify sa uh, kung doon na kay home quarantine pass, i-verify sa MSWD sa inyong lungsod o asa kadapita. Ha? Oh. Dayon, pangutan na katungod nimo na o pagpangutan na Ah, isulti na mo masuko sila ug mangutana ka. Pag-asa ka nga lungsod, asa ka nga barangay. Katungod ningong mangutana, unsa may hinungdan ma'am nga naa ko sa listahan, i-verify pa man na unsa may kakulangon, unsa pa may inyong sutaon sa amoa. Oh, kay kinahanglan kay nako kay apektado akong bana. Ah, kining mga inani kanang naigo sa no work no pay mao man jud ni angayan nga makadawat, ah? kanang giingon na itong purist of the poor, mao naman yun na sila ilang kahintang bisan wa pay COVID o ilang trabaho nga inana na ilang trabaho mao naman yun na ilang kahintang. no ang inaigo man gyud niini uh, karon nga sitwasyon nato karon kini manggo mga no, no work no pay jud Ha? kini bitaw nagtrabaho unya na walay trabaho Simple kalit kaayo ang pagkawala. Ah, pagdeklara sa ICQ, kalit wala nakapangandam gayud ang tanan. O bintaha tong mga i savings. Pero katong mga walay savings, naglisod gyud to. Labi nagsinima na ang sweldo, naglisod gyud to sila. Sila may dapat unta nga alalayan. Ah, naigok sa krisis. Oh. Panalitan ang imong panginabuhian karon. Ha? Ah, ang imong panginabuhian karon basakan. Nakaani ka nakabaligya ka sa imong produkto nga humay. Oh, niya giila ka nga purest of the poor. Maura man maura man gihapon ang imong income wala na tandog. So dapat ang tan-awon gid unta kadto gayong naigo, ha? Ito mga no work no construction worker, dili na pwede, wala na sila trabaho kay